随时都在养，对不对？是是，随时哈。随时，你现在养不养？也也是养。你现在养不养？他会不会讲？他听懂我的意思吗？呃，a little，a little，a l i t t l 我听得懂。一点点，一点点，我就英文只会 a little。所以刚刚讲到我那一句话， <laughs> 好，所以我听得懂。好，那我问一下哈，他现在哪里最养？ 四四肢有没有在痒的地方？现在，四肢，你，哦，这里很痒是吗？所以你正在抓，还好，好，在这里哈，我我只能说，我先，你现在痒的部位指给我看，现在正在痒的部位。现在痒，哦，这里正在痒是吗？好，这里哈，确定哈，好，那你看，他已经抓到怎么样破皮了？这个都是怎么样？ 哪里痛抓哪里，哪里痒也是抓哪里。他抓对了还是抓错？了，抓错了。他没有学原始点。你看到痒的地方是不能抓的。好，那你坐过来，坐到这个，这里呢？ <laughs> 啊，这里最痛。好，好，你现在再看看你那个刚刚痒的地方还痒不痒？Are you still itching? No. No more. uh, so now, uh, I would say my, you can't, you can't see it now, but my legs, it's almost all gone. And uh, my feet and um, my body is like 98% uh, all gone. And my hands are about 95. Uh, my legs are about uh, 90. So it's i t slowly it's s um, getting better and it's really helpful. 那我身上现在已经已经极大改善。那像我的，那你们看不到啊。我的腿基本百分九十都已经痊愈，了，经恢复正常。那身上呢，有百分之九十八以上。那至于手呢，有百分之九十五都已经痊愈了。